Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. Eh, de laatste dagen ben ik begonnen aan een nieuwe challenge. Eh, deze challenge is iedere dag voor 30 dagen lang 5 kilometer hardlopen. Ik eh, zit nu op dag 5 en nou blijkt dat ik uitgenodigd ben voor een poolparty in een wijk verderop. Ik heb even een route uitgestippeld en deze route is precies 5 kilometer tot aan de poolparty. En dan springen we heerlijk in het water en gaan we genieten van een heerlijke barbecue. Wij gaan eh, nu lopen en ik zeg uh, tot bij de poolparty. We zijn nu eh, op de helft van de Running Channel Special Pool Party Edition. Nou, het is best wel eh, warm. Graadje of 25. Dus eh, ja, flink weten. <laughs> maar dat wassen we er straks allemaal wel even weer af. Nog, nou, minder dan 2,5 kilometer te gaan. En dan zijn we er. Eh. en dan heb ik zin in een heerlijk pilsje en eh, een heerlijk even kapje onder. Ik zeg uh, eh, dat straks, tot over een kwartiertje ongeveer. Ik ben er bijna. Nog 100 metertjes. Mijn horloge zegt dat ik erop ben. Even nog een klein stukje. Ik ben goed kapot. Oh. Zwembad. Bier. Zwembad. Bier. Zwembad. Bier. Zwembad. Jelle! Jelle! hebben ze de deur voor Jampie ook nog dichtgelaten. Poolparty! Woehoe! Jampie! Yeah! Ah. Ah. Ah. douchen. Woehoe! Ah. En natuurlijk op in het heerlijke, heerlijke water. Ah. Gaat hij dan? Hey! Ah. ah. Heerlijk! kilometer weer gered. Dag 5. Morgen op naar dag 6. Weer 5 kilometer. En dan nog iets van 23 dagen te gaan. We gaan nu heerlijk genieten van de poolparty. Lekkere corona met een citroentje erbij. Wat willen mensen nog meer? Ik zeg tot de volgende keer. <laughs> Nou, muziekparty!